0.4 bölü 0.04 artı 0,6 bölü 0,003 artı 1 bölü 0,5. İşleminin sonucu kaçtır? 0.4 şeklinde de okuyabiliyorum. 0,4 şeklinde de okuyabiliyorum. O aynı şey. Ne yapıyorum? Virgülden kurtuluyorum. Alt tarafta 2 tane virgül var. 2 virgül sağa kaydırırsam 1 virgül kaydırdım. Virgül artık boşa çıktı. Dolayısıyla 1 virgül kaydıramayacağım için 0 ekliyorum ifadem 40 bölü 4'e eşit, e, dönüşüyor. Burada 3 virgül kaydırdığımda üst tarafta 2 artı 1 virgül yani e, sona geldiği için 0 koyuyorum ve 60 bölü 3 oluyor. 1 bölü 0,5 zaten 2'dir ama yapalım. 1 virgül bu tarafa kaydettim. Burada virgül olmadığı için 0 koyuyorum. Eğer 2 virgül kaydırsaydım üst tarafta virgül olmadığı için üst tarafa 2 tane 0 koyacaktım. 10 bölü 5'te 2. 10 artı 20 artı 2 sonucunu veriyor. Cevabım 32. Önemli nokta virgül kaydırma e, ve e, rasyonel sayılardaki diğer işlemleri yapma.